右手でリズムをえらいリズムを刻んでるのそれがんはねなっちゃんまだそれできへん だまだまだかあいあいぴたんプロやなやっさすがよねプロですわ焼酎だからもちろんあかわいいあそんなできんのえい <laughs> 声声が若干可いくな Hahahaha <laughs>